Oke okay guys, uh, welcome back to my channel. Perkenalkan nama saya Johar. Oke okay, Johar, uh, saya dari Loading Channel. Oke, okay. kali ini kita akan membahas tentang Java Eclipse ya. Ya ini sudah sudah apa namanya sudah buka aplikasinya, sudah buka softwarenya. Uh, Mohon maaf sebelumnya, ini channel saya juga masih belum ada inspirasi untuk mengembangkan suatu teknologi yang saat ini uh, berkembang ya. Dan ini lo, uh, loading channel juga, ini channel saya buat khusus belajar saya juga. Ini kuliah juga, ini tugas kuliah juga. Oh ya. Uh, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ini uh, Oh, salah, salah eh, saya salah penulisan folder ya. <laughs> Sebenarnya UTS Saya ini apa berhubung saya juga namanya menyelesaikan tugas UTS juga ini ya. Kita rem dulu. Oke. Kita new Java project. Oke. Ini kita namakan UTS underscore uh, nggak uh, boleh nggak boleh anu ya nggak boleh apa namanya nggak boleh ada spasi karena kalau misalnya ada spasi hasilnya kayak gini nah uh, modulnya kita nggak buat dulu tapi sebenarnya kalau folder sih masih nggak apa-apa ada spasinya tapi kalau misalnya program ya contoh kita eh, buka dulu kita ini ya di sini ini udah ada tugas tujuh juga ya oke kita harus kasih package dulu biar apa mantap biar ada packagingnya gitu jadi kita namain uh, jauh uh, nah udah ada tulisannya kan invalid package name Afif spasi Jauhar kalau misalnya aku underscore ya nah, discount name recovered package name user start with a lower case data oke okay. nggak apa-apa masih aman terus kita kasih hmm, kita kasih project ya yang berjudulkan oh new oh class keliru uh, nama kelasnya segitiga terbalik kita pembahasan tentang segitiga terbalik oke okay. apa itu segitiga terbalik yaitu segitiga yang susunnya uh, beginilah arah panah ke bawah modelnya seperti itu Oke, kita isi aja public public static void treatmentnya udah terisi aja lah biar nggak menuliskan ya nah, ini metodenya oke kita finish boom nah ini sudah ada paketnya nama saya sendiri Johar ya <clears throat> terus di sini apa public static void treatmentnya sudah terisi oke kita hapus dulu ini uh, teks privatnya. Oke, siap. Terus kita pertama isi nama dan NIM kita ya. Oke, kita menggunakan sistem. Oh, salah. Uh, sistem terus dot out dot print printan kita print seluruh seluruh teksnya ya, yaitu nama kita. Marif Jauhar. Oke, terus sudah terus ke NIM. Sama juga sistemnya, sistem dot out dot print. Oke, kita menuju Hmm, satu sembilan satu satu delapan satu. Oke, siap. nimnya sudah tertuliskan. Oke, sistem print on uh, eh, sistem out print on itu menurut saya ya tentang apa namanya? mengeluarkan mengeprint kata-kata yang sudah kita susun di dalam tutup kurung itu, tutup dan buka kurungnya. Oke. Okay. Eh, selanjutnya kita akan jelaskan ke hmm, apa ya ke segitiganya dulu. Nah ini ada dari segitiga samping kan samping kiri, tengah, samping kanan. Nah kita akan mengambil beberapa saja skrip yang uh, apa namanya kita buat ya. Jadi ada beberapa saya nggak paham tapi ada yang beberapa saya pahami. Jadi ini kita mulai dari integer ya. Jadi for dari integer integernya itu kita tulis i. Integer i yaitu sama dengan satu ya. Terus habis itu titik koma dan hmm, i kurang dari sama dengan 10. Oke. tak usah spasi aja. Terus titik koma. Oke, bentar. Titik koma. Oke, okay, ya. Ini laptop saya <laughs> agak error. Masih loading misalnya. Hmm. Di aduh ada virus juga. Eh. Sorry ini mengganggu. Ada semutnya astaga. Nah, sudah oke. Okay. Kita lanjutkan. Ih. Oke, kita lanjutkan. Tadi masih bersihkan laptop juga. Oke, selanjutnya kita akan isikan interval i plus kita ke kurung buka. Oke, kita masalah trouble-nya nanti ya. Nah, sini for lagi untuk integer. Untuk integernya kita ganti X ya, misalnya X. Oke, kalau X itu nanti sama dengan satu ya titik koma, terus habis itu X kurang dari sama dengan 1. Oh, kurang dari sama dengan I. Jadi mencocokkan I ya. Oke, terus titik koma, X plus plus sebelum buka dulu sistem dot out dot print kita gunakan print jadi mengeprint khusus buat apa namanya khusus buat integer i sama x oke okay. kita print contoh aja ya kita printnya itu kasih petik ya hmm, kasih petik isinya itu hmm, eh, bintang terus kita ambil contoh dan dan Hmm. Mm-hmm. Tutti Ini kita taruh terakhir karena ini untuk mengeprintkan semuanya. Oke. Okay. Nah, nanti problem solvingnya, oke. Okay. Kita ke tahap selanjutnya yaitu tentang segitiga selanjutnya ya. Kita kasih satu, kita kasih bintang dulu ya. Kita kasih bintang. Terus ini kita for. Oke, buka lagi integral. Integralnya kecil ya deterjen nah, hmm. kita kasih Y sama dengan 10 oke nanti kita hitung-hitungan ya hmm, terus habis itu deterjen Y sama dengan 10 hmm. apa ya cara saya lupa juga <laughs> Hmm. Oh iya sama ya. Iya. Habis itu kurang dari sama dengan X. Oh enggak, I. Jadi kita menuju I lagi kan. Untuk sepertinya I-nya itu untuk deretannya. Tapi kurang tahu lagi ya. Jadi kita pahami juga. Oke, setelah itu itu, Hmm, ini salah. Sepertinya lebih besar dari sama dengan E. Terus habis itu titik koma Y terus, plus. Hmm. Y min min. Karena aku lebih besar dari sama dengan. Jadi kita kasih uh, Y min min. Oke, kita menuju sistem. The out the print oke kita printnya itu kita kasih apa ya petik dua terus kasih nol. oke oke kita salah penulisan ya karena buku banyak merah sekali ini dia tuh selesai jadi kita salin aja langsung ya daripada bingung-bingung Oke, kita bantu C. Terus kita kontrol V. Ganti Z ya. Z, uh, kepencet. Z, oke. Okay. Z-nya kita kasih 9. Oke, wah sudah. Terus ini kita hapusin. Oh ini aja yang kita pindah karena ini kan sistem printoutnya. Kan. Kita taruh di apa namanya terakhiran setelahnya itu. Hmm. Ya, kita menutupi ya student out print dan itu untuk seluruhnya untuk apa namanya ya sip sekarang kita atasi problem problem ini di sini hmm. sistem outputment nah ini sepertinya salah salahnya di mana kita cek di print dan di sini oke dia udah pakai titik koma sedangkan ini tidak pakai titik koma kita pakai titik koma nah hasilnya seperti ini oke kita save terus kita run pencet f 5 oke kalau nggak bisa run sepertinya ini aja oke kita cek dulu ini processing ya Oh iya. Oke, okay, uh, eh, device-nya keluar di sini ya. Oke, okay, seperti ini ya. Dan kita punya tugas. Hmm, sepertinya ini ya. Oke, okay, ini soal Javanya. Jadi, uh, name-nya ditaruh sini ya. Oke. Okay. Jadi buatlah tampilan seperti di bawah ini. Perhatikan detail bintangnya setiap kegiatan coding. Rekam mulai dari new project hingga di run. Sudah tampakkan wajah kalian di video tersebut. Oh, sudah tampak. Hmm. <laughs> Oke, upload di YouTube, copy linknya, tautkan Google Classroom Pajo. ganti nama kalian dan name. Oke, siap. Jadi kita cek dulu ya. Kita cek berapa bintangnya. 1, 2, project kita hmm, kejauhan. Oke, kembali ke project kita. Oke, ini ada yang nol, satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya. 1, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, 19. Jadi nolnya ini, ini kan project yang ini. Jadi ini yang dari samping kanan. Ini yang dari samping kanan. Terus ini yang dari tengah. Jadi yang tengah itu totalnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini uh, apa namanya memerintahkan kalau nggak ini kalau nggak apa namanya segini ini kita coba hitung lagi ini yang tadi udah sekian itu sepertinya 10 ya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke okay. jadi yang tengah itu ini yang 1 sampai 0 eh, sampai 10 ya ini yang tengah ini sampai 10. Oke, yang sisanya 9. Kita coba tes run. Apa namanya? Kita ganti ini 9. kita ganti 9. Oke, kita tes run. Yep. Kita tes run. Apa hasilnya? Nah, kelihatan kan? Jadi ini separuhannya. Jadi ini separuhnya ya, separuhnya. Ini yang pojok kanan ya, ini skrip pojok kanan. Ini menjelaskan segitiganya ini di kanan. Potongan di kanan. Terus habis itu ini potongan di tengah. Di kiri tengah lah. Kiri tengah modelnya ya. Terus habis itu ini potongan yang paling kiri. Pojok kiri. Terus yang ini menurut saya itu apa interjel pertamanya. Jadi awal mula, awal mulanya ingin membuat segitiga. Jadi seperti itu. Terus ini kita gabungkan aja ya hmm, untuk nimnya ini kita delete ya ini kita X, oke kita hapus delete oke terus habis itu kita buka kurung kurawan oke oke kita ini nah, ini ganti titiknya di sini oke selesai Hmm. Oke, kita print ya. Apa yang terjadi? Oke, error ya. Errornya berada di sini. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena ini tidak ada kurung lagi. Nah, kalau kita kasih kurung, oh, kurungnya di setelah petik ya. Apa saya? Oke, setelah petik. Nah, kita simpan jangan longsoran kalau kalau run tadi harus pencet-pencet ini ini dulu nah kelihatan kan Afif Johar nim satu bla bla bla selesai oke okay? jadi ini gimana caranya menghilangkan seperti ini terus uh, bagaimana kalau tadi kan dijelaskan bahwa bentuk bintang-bintang uh, 13 uh, 19 kali 10 kan ya oke okay. caranya cukup ini dihapus ganti spasi ya nah, ini nggak masalah kalau misalnya ganti pakai spasi sama enggak ya nggak apa-apa oke kita ini ganti bintang ini ganti bintang kenapa saya pakai spasi aja yang atas karena kan ini apa kita kan buatnya dari seginya seperti ini nih seginya seperti ini kalau kita buat segini kan pasti ada yang yang pertama ini kan ini pojok kiri kan ini sudah kelihatan kan no ini kelihatan kan nah oke kita save dulu ya jangan lupa save oke kita run apa hasilnya jadi seperti ini oke uh, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya nanti eh, saya akan mencoba mencari tahu lah bagaimana caranya ya Bagaimana caranya? Kita cari tahu. Oke. Ya, mungkin dari itu saja. Eh, bagaimana? Apakah ada sesuatu yang menurut Anda lebih menarik? Ya, coba. Coba kirim komentar nanti apa namanya. Saya usahakan untuk mencari cara untuk mengerjakan sesuatu itu. Saya juga lagi kehabisan ide soalnya di loading channel ini. <laughs> Oke. Okay ya mungkin saya ingin mereview satu PC <laughs> oke oke kere-hore ya begitu oke sekian terima kasih see you next time bye bye